An dësem Tutorial weisen ech iech wéi een gréisser Dateien, zum Beispill mat Audio Fichieren dran oder Video Fichieren, kann deelen iwwert den Office 365. Dat ass am Fong net ganz schwéier. Et loggt een sech als éischt beim Office 365 an. Dann kuckt een, dass een eng Datei fënnt, déi engem natierlech gehéiert, net eng, déi ee selwer gedeelt krut, elo wéi déi heiten iwwer eng Formatioun. An da ginn ech op de Link Teilen. A lo muss ech astellen, Entweeder ech ginn d'E-Mail-Dateie schonn iwwerall an. Wann ech awer elo wéilt zum Beispill mat Elteren deelen oder mat Persounen ausserhalb vum Enseignement, da soen ech Jeder mit dem Link. Dann muss ech weider erofgoen an elo kann ech en Datum festsetzen. Ech kann och e Kennwuert festsetzen. Wann ech wëll, dass déi aner Leit dat beaarbechte kënnen, da maachen ech Bearbeitung zulassen. Wann net, geet Jeder mit dem Link duer. dann übernehmen a wann ech elo hei op de Link klicken, Link kopieren, da kréien ech de Link deen ech elo ka share wéi ech wëll. Dat ka per E-Mail sinn, dat ka per Noriicht si, per SMS oder soss iergend eppes. Si kréien dann Zougrëff op déi Datei a kënnen dann och all Audiodateien oder alles wat soss doranner ass kënne se benotzen. Dat war et och schonn, ech soe Merci.